我らが海を荒らす鬼カイラギですこの曲はかぐやのわちゃわちゃ楽しい日常と海賊の航海を重ね合わせていますかぐやの船旅も2年目を迎えましたそしてこの演舞をもってチームを去るメンバーがおります今まで支えてくれた仲間へ向けてそして見てくださる全てのお客様へ向けて 感謝の気持ちを込めさし感謝の気持ちを込めまして最終演舞とさせていただきます心を一つに演舞いたしますよろしくお願いしますあはい tudo. 背中に凍える影も ございました